Здравствуй. Обнаружена проблема запотевания сальника. Хвостовик на передний кардан. Автомобиль L200. Для замены сальника необходимо снять кардан только на установленной коробке. Вот находится сальник. При его снятии очень важно не повредить посадочные места, алюминиевые. Ну и не поцарапать вал. И не погнуть пыльник. Вытираем все места, которые были грязные. Перед заменой внутреннюю часть сальника желательно намазать какой-то смазкой. Ну, примерно так. Аккуратненько при установке не повредить вот эту пружинку, которая находится внутри и по сути удерживает ваше масло. Аккуратненько проверяем, чтобы сальничек стоял идеально ровно по отношению к корпусу. Если не ровно, где-то поправляем аккуратненько наставочкой. Устранили течь. К чему приводят течи? Течи приводят к тому, что масло становится минимум, и коробка потихоньку перегревается, ну, грубо говоря, сгорает. Вот здесь, чтобы не было песка, шапчины и посторонних всяких предметов. Иногда бывают выработки на самом флянце железном. Замена сальника уже не поможет необходима замена флянца.